部屋に入るよこんにちはお客様お待たせしました薬の時間ですよんどうしたの薬の味嫌いですかご安心くださいりんごを持ってきた甘いですよこの後で食べていいよさあ薬を飲んで あーって言ってください <laughs> やったねよかったですはいあんたのご褒美です明日も会いに来ますねはい役の時間ですんそっか薬の味悪いですね 土ちっかあんたの顔は見たんだだからやってみた苦いですねでもしょうがないですよね良くなるためにそれを飲むからほら気分が良くなった後あと5日で退院しますよくあったじゃあまた明日 のひとしきり薬うんダメ薬必要だうん 邪魔します。薬の時間だ。はあ苦い。私ね、他の顧客に結構があるから、泣き言はやめて。はあ、しょうがないな。ほら、あげて。あ、あんたは私がこれの行う唯一の顧客じゃないからね。 これはただ仕事です。仕事。こら、できるんじゃん。悪くないでしょ水を飲んで。じゃ、また明日。起きなさい信じられない。まだ薬を持って来なければなら、あんたにないなんて。あんたは何歳 5つ早く飲んではあ苦い知るかよくもあんたようなあの平民が私に口答えするなんて飲むつもりですかだよね明日は自分で薬を持ってきてねあんたのメイドじゃないからはあ 文句も言わないでねこの仕事から私は解雇することはできませんパパが敬愛しているんだからわわまた遅れてしまいましたすみませんでしたでも今度こそ薬を持ってきたどうしたの薬がまずい体にはいいんだけどね した注射器を持ってきただからそれを使って注射することもできますそうすれば味見をしなくても大丈夫あれ代わりに食べてくれるのわかったお口を大きく開けてくださいねよっしゃ頑張ったうわごめんなさいあんたの上でこぼしちゃった しますわあいたたたまた来たんですよお客様これを飲めばあっという間に元気になりますよん飲めないなんで早く直して私と結婚してもらうために持ってきました 入院したいで他の看護踏みたいと思ったかあんたは私とも愛してないのですかなんだとっても愛してますずーっと離れたくないあなたは私ものの唯一無二の患者なのですからお客さん ぐっすりの時間ですよあらなんで隠れてるの苦いぐっすりですかご安心です甘い味をちゃんと確かめます私のくちびるからねほらこっちにおいで。 ちゃんとすべて飲み込むようにしてくださいねよしよしいい子ですよはい薬を食べる準備はできますかあれどこ行っちゃったのうんあ けたかくれんぼですか薬が嫌いまあしょうがないよね健康なものはまずいからねあわかったあなたのために魔法をかける見ておいしくなれ味わってください まだ悪いですか本当に魔法が切ったやったー嬉しい私明日も切ってね勇者は悪魔退治の解読祭を彼らの巣から回収しました厳しい戦いでしたがなんとか無事に潜入脱出することができました 急いで解毒剤がなくなったことに気づかれる前に飲んでください時間がないグランドマスターは私の居場所を知りたがっている忘れちゃったんですか悪魔に洗脳されているかあなたの無事でグランドマスターに伝えてるとりあえず隠れていてくださいあ やつらは近いですし聞こえてくるふんふんふんへいやつらの感覚を狂わせるバーリアを作ったそろそろ行かなくてはさらば我がはきった喜べん私の圧倒的な力を恐れているのか そうっすよね薬を持ってきた何我が送った薬を飲まないのですか頭がおかしくなったのかこれを我が作ったのよ神ですよあんたはいらないか回復はならないぞいいんです神である私は理解しなければならない このような場合原点に立ち返ることが大切ですふざけるな神のり物を受け入れるかそれとも地国で屈するかですかほら最初から普通に飲めばいいんだよ私がいつもここに来るとは思っていませんから Thank you guys so much for 500 subs. We're finally hitting this milestone. Really appreciate you guys for the support. This is one of the longest video I've ever made and voice acted in. This was like <laughs> completely original script and translated by me. So really hope you guys liked it and thank you again for 500 subs. I'm so happy and so grateful for all of you and yeah, thank you guys so much again and see you in the next video.